special. Albe toe soek is tyd, tyd om dinge reg te maak, maar lyk kos tyd is hy. Soos 'n Bybel spog ek my fese, tyd loop uit soos drappende kese. Albe toe soek is tyd Tijd om te rechter, maak me lijk, kost tijd is uit bijbels, poog ik mijn visa Tijd loop uit, soos aan de kesa Stiek jou in die skandi, en die is jouw mensa Pijn en leidang, verdrank aan die wijnen Familie zit zijn moeder. kijk jou aan je dang Kijk wat mijn zoon dus van mij gebrang Ik heb verslaafd vandaag, ga wat in een andere Ja mijn lieve is ik een mensen wat klaar Mijn familie is keer stuk, verstak uit mekaar Ze wat drank, ze wat rijden ze wat regens, maar die strijd Ze wat lief in mijn bekleed, hoef ik liefde en jy Al wat doorsoek is tyd Tyd om dinge recht te maak my like kost tyd is uit Soos a bybel spoeg ek my feesa Tyd loop uit soos drippende kese Al wat doorsoek is tyd Tyd om dinge recht te maak my like kost tyd is uit Soos a bybel spoeg ek my feesa Tyd loop uit soos drippende kese Hoe kyk jy jou kinders in die oor As jy weet jy het jou vrou geslaat Hoe kijk jy jou kinders in die oor As jy wie dit hulle ma by die keel gevat Hoe slaap jy? Hoe slaap jy? As jy wie dit as jy het in die kasse gooi Hoe slaap jy? Hoe slaap jy? As jy weer loop, dan heb jy bang away Kom ek praat oor die dinge wat muziek maak Hoe kan jy op een vierige kun wel stuif raak? En ek kan van die glad nie as een lachzaak En het lyk asof die politie gaan niks maak Pa kom dronk, huis toe ma moet kos maak As die kos die regels, die wil pa kwadrak Pa slaat ma, die kan sien dit Morgens laat die sy vrouw abelante in die shit Abatoor soep, is tyd Tyd om dinge recht te maak, man like kos, tyd is uit Soos a bybel, spoeg ek my vese Tyd loop uit, soos drappende kese Al wat ons soek, is tyd Tyd om dinge recht te maak, man like kos, tyd is uit Soos a bybel, spoeg ek my vese Tyd loop uit, soos drappende kese Al wat ons soek, is tyd Tyd om dinge recht te maak, man like kos, tyd is uit Soos a bybel, spoeg ek my vese Tyd loop uit, soos drappende kese Al wat ons soek, is tyd as Take Tight ang dangarit kamak malay a tight to sight Susabay balls pukik may the tight the Sutrapan laki Sayas bang ay nasa babo pat Sy weet nie wat om te doen nie soos jy maak jouself sat Aan die einde van die dag sal hy vrou jou plek en vat En jou gewete sal jou zaag soos een anti-metalat Wat familie zone liefde Wat is dood zone vrede Nog een persoon verlaat die lieve En te loud zijn moed nou net rest nou in vrede Al wat doorsoek is tyd Tijd om dinge recht te maak, maar like kost tijd is uit Soos die bybel spoeg ek my vese Tijd loop uit, soos drap in die kese Al wat doorsoek is tyd is tyd Tyd om dinge recht te maak, maar lyk like, oos tyd is uit Soos a bybel, spoeg ek my vese Tyd loop uit, so trap in die geese yeah.